<laughs> Yo. Yo. T-A-Y-M-E-R. Diver. M-A-S-T-O-R. Mm. Master. Diver. Master. Yo. H-F-F. hopeless, homeless. Yo. Yo. Mm. Yo. Y ahora te callas. This mate, digan hey I'm gonna say what's my name babe eh, hey. el force, total flow Mira arriba, mira el god ahora te callas Record the haste of this mate, Digan hey I'm gonna say what's my name babe eh. hey, hey. el force, total flow Mira arriba, yo mm solo me quedan barras, pero también alas Vuelo por encima de tus bandas, Lo mío posible, pues lo tuyo Rencillas tu lírica rima no llega a mis filas Yo de frente, nunca te alza la pista Siempre fuerte, letras explícitas, imperativas Con rimas implícitas, no sirve tu mímica Dale don dale que esto está que arde Estás too heavy, fotos many, insta stories, estos dummies Yo, dale don dale que esto está que arde Es hora de que te sientes y aprecies este arte ¿Qué es lo que te pasa? No te casa, el cantar toda esta farsa Soy un caza que derriba desde arriba, soy la creva que divide los talentos Y la sí se se de rías pero el niga no te acepta por encima Trágate esta melodía que entra fina, es la rima, no la raya Que te metes y lo flipa. no asimila, subordina tu cabeza, no la mía Cuando toso hecho, bien a es excusa para meterme tose y Deja flex aquí, Door Hasbal, Haspal, Homie, Skinny El beat con su money, para los niches, biches que dicen que pipe, les dice que mienten y siguen. Recita tus letras enteras delante del patrón de 970. Se ríe en tu cara o asarria tu nuca para afuera. Son estos los real sujis cabrón. Demasiadas referencias, ¿no? Bueno, tus caretas Demasiados nombres en la lista, ficha No soy de calle, pero sí artista No me falta para entrarle a la pista No vendo humo, me fijo en el fuego Este flow que yo entrego como anilla al dedo Yo me lo manejo, alejo mi escalón Yo no nací con un don, me lo curro yo Solo me lo escribo, repito, tu coco fundido Letras que sueñas ya tienen mi seña, mi sello, mi letra La forma perfecta, imperfecta, te reta No aguantas la ronda completa, te peta Tu mente no aguanta, sonar la claqueta Y ahora te callas Record the haste of this mate, Digan hey I'm gonna say What's my name babe Siente Sienten force, nota el flow Mira arriba, mira el god ahora te callas Record the haste of this mate, Digan hey I'm gonna say What's my name babe del force, total flow, mira, arriba, yo No me vengas con que tienes armas, que tienes machetes, gas afiladas Te reto en palabras, no puedes, no ganas, la rabia se nota, te enfado, Un caniche rabioso que será mi presa, dispuesto este oso Zarpazo palmenda que saca mil temas diciendo que es G Pero es pura jeta, se veía venir Stay calm, don't be silly, I'm teaching real shit, homie Stay calm, little bitch, keep sucking, damn, stop, mami Que para la fama lo haces muy bien, se nota que en esto tienes nota 10 La rola que dices que haces no es más que una trola que blind hiding I'm betting you snitch, bitch bitch, stop, stay quiet Bang, bang, bang, you're fired I'm biting you, snitch, bitch, stop, stay quiet Bang, bang, bang, you're fired Mr. No Flow, D-A-Y Are you afraid? M-E-R, this is my astral plane M-A-S, no more pain for me T O R, holy shit, move my tongue concludes in your defeat Sé sincero, vete del juego o entra de nuevo, pero con algo bueno y sin engañar. Sé sincero, vete del juego o entra de nuevo, pero con algo bueno y sin engañar. Sé sincero, vete del juego o entra de nuevo, pero con algo bueno y sin engañar. Sé sincero, vete del juego o entra de nuevo, pero con algo bueno. Y ahora te callas. Record the haste of this mate, Digan, hey, I'm gonna say What's my name, babe? Siente el force, total flow Mira arriba, mira el god Y ahora te callas Record the haste of this mate, Digan, hey, I'm gonna say What's my name, babe? Siente el force, total flow Mira arriba, yo mm.